perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Pagmamahal ang aking nadarama May chinita, girl, may chinita Girl, sa iyong tingin pa lang ako'y natulong na Gino Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gino Remix, ang pinaka-viral. Gaino. Joanna Zagaino. Gino. Channel sa Gino. Jonel sa Gino. Jay Jonel sa Gyno Remix.